Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք պետք է գրենք որևէ ծրագիր, որը բոլոր թվերը, որոնք որ 10-ի եւ 15-ի մեջտեղն են ներառյալ, բաժանպատկում ենք իրար եւ alert ենք անում արդյունքը։ Ինչպես դա կարելի է անել։ Խնդրում եմ լուծեք որևէ loop-ով, հա, որևէ ցիկլով։ Նախ եւ աճենք նույն փորձեք, հետո տեսեք իմ լուծումը։ Okay, ոնց ենք դա անում։ Ուրեմն մեզ պետք է նախ եւ այլ ստեղծել ցիկլ, եւ մեզ պետք է այս 10, 11, 12, 13, 14, 15 արժեքները ստանալ, հա, ոնց կարող ենք դա անենք։ Եկեք ստեղծենք մի հատ i, որը սկսում է 10-ից, քանի դեռ ցիկլ ստեղծենք եւ այնպես անենք, որ ուրեմն i-ին անընդհատ 1-ով կտանենք առաջ, որպեսզի 10-ը հետո դառնա 11, հետո 12, 13, 14, երբ որ 15 դառնա, Դա պետքա լինի իր վերջինը, հա, 15-ն էլ թող լինի, արդեն 16-ից դուրս են գալիս, չէ՞։ That's for sense, ուրեմն ես պետքա գրել են կոդը, որը i-ին կբրթի առաջ, այսինքն մի մի հատ կփոխի ամեն ցիկլի մեջ, that's for i-ը թող լինի i+1։ Okay, եւ եկեք alert անենք i արժեքը հիմա։ Եկեք տեսնենք ինչ կլինի, ուրեմն ստանում եք 10, 11, 12, 13, 14, 15։ Ահա։ Հիմա մեր նպատակը այդ բոլոր թվերը բաժանապատկել իրար, չէ՞։ Ուրեմն եկեք ստեղծենք մի հատ ուրիշ փոփոխական, որը թող սկսի 1-ից։ Հիմա մենք ինչ կանենք։ Այստեղ կանց թե alert անենք i, մենք կանենք հետևյալը product i product փոփոխականին կվերագրենք եղած արժեքը product-ի անգամ i։ Ու ինչ է ստացվում, որ մենք ուրեմն առաջին անգամ կանենք 1 անգամ 10, քանի որ i նախնական արժեքը 10 է, Եվ իհարկե product-ի արժեքը կլինի 10, չէ՞։ Բայց դրանից հետո, երբ որ մենք անենք i+1, հա, i արժեքը կլինի 11, այսինքն հաջորդ անգամ մենք անենք product, որը 10 է, անգամ 11 Okay, այսինքն ու տենց product-ի արժեքը կմեծանա կմեծանա, միջև i-ը արդեն դառնա 16, որը արդեն հավապատասխան լինի այս պայմանին, loop-ից դուրս կգանք եւ այստեղ եկեք էկրանի վրա ցույց տանք product-ի արդյունքը product, այսպես։ Եվ աշխատացնում ենք, Եվ ստանում ենք, տակ ինչ է, ստեղ 3 միլիոն 603 հազար 600, հա, որպես մեր արդյունքը, որը ճիշտ է, այդքան բան։